Dia lah, lawan je lah Jom ada datang Winter lawan je lawan je Botan nak datang jauh lagi Dia lawan je tu Tu pukul je mana yang sikit je eh? Allah Wiz dua aku flash Ha, ni sini ah. Sebab dia dia smart Kita smart lah Tu tu Kita ada work late Cawa ni Dia susah lah tak sombong. Jangan semua jadi DJ Labi tak nak bagi aku kill tu Sial Aku nak kill lah tu Hmm, ambil kill juga Sial ya Aku tak dapat kill tu Baik guys, aku bunuh guys Woo Oh no no Baik guys, baik baik baik Bunuh dia guys, Mampu kau Ambil farm sikit boleh Öldü. Weh, tepat tu. Weh, weh, weh, tolong aku weh. Baik guys, mati lagi. Padan muka kau. Mati kau. Ha. Baik guys, baik guys. Baik, mati kau anjing. Ha. <laughs> Aduh. Ada lari dia dah. Kan. Buka lagi pula, nanti kentak lah. Aduh. Aduh, bodoh. <laughs> Baik, sial. Tak dapat tahu pun. Wow, menang terus guys. Dorang rasa render tu. Kita panti tu jadi. <laughs> padu padu padu. Alright, nice nice. Hmm.